Sordum sarı çiçeğe Annen baban var mıdır? Sordum sarı çiçeğe Annen baban var mıdır? Çiçekler ki derviş baba Annem babam topraktır Çiçekler ki derviş baba Annem babam topraktır ilahe illallah Allah la ilahe illallah Sordum sarı çiçeğe kardeşim Çiçek der ki derviş baba kardeşlerim yapraktır Çiçek der ki derviş baba kardeşlerim yapraktır Hak la ilahe illallah Allah la illallah Allah la ilahe illallah Sordum sarı çiçeğe sen beni bilir Sordum sarı çiçeğe sen beni bilir misin? Çiçek der ki derviş baba sen Yunus değil Çiçekler ki derviş baba sen Yunus değil misin? Hak la ilahe illallah Allah la ilahe illallah Hak la ilahe illallah